どうも、坂上です。ちょっと今、困ったことになってまして、先日ですね、もう5日ほど前かな、酔っ払って階段から落ちまして、8段ほど落ちまして、全身がだ僕なんですよ。そんで、まあ、首とかね、足とかはもう治ったんですけどもね、背中が、背中が痛くて痛くて、咳するだけでもう涙目。 痛くてしょうがないんですよね病院行ったんですけど骨は落ちてないってことなんでまあ打撲なんでしょうけどとりあえず動画ちょっと作成できない状況なんであれなんですけどもまあ傷が治り次第また別動が上げていきたいと思いますんでよろしくお願いします簡単な生存確認でしたがそういう事情で自分が悪いんでね、誰にも言えないんですけども、本当にもう痛いんですよね。背中が伸びない。 うん、でももうあと23日したら回復すると思いますんでまた動画見てくださいそれではバイチャー